好，我是澳洲办事处商务经理黄山华 Sam 黄，负责文化创意产业。澳洲拥有非常独特的文化风格和丰富的原住民历史，因此孕育出多彩多姿的文化创意产业，像大家耳熟能详的电影工业啦、出版业，还有视觉艺术、表演艺术。呃，澳洲在文创产业的表现举世闻名。 呃，此外呢，澳洲也扮演在全球文创产业开发的一个领航者，特别像是在文化基础建设、文化场馆的一个经营管理和文创人才的培育上，澳洲在国际都有非常非常多的一个成功的经验。举例来说，澳洲最具代表性的雪梨歌剧院，呃，它成功的一个经营模式。 呃，已经成为许多国家他们学习模仿的一个榜样。在台湾，如果你有兴趣想要开发文创的一个事业，不妨可以跟澳洲合作，让澳洲的创意呢可以帮助你实现你的梦想。欢迎联络我们，谢谢。